Chihuahua Minasan, que en español quiere decir bienvenidos a un nuevo video. <laughs> no, en realidad quiere decir hola a todos, pero bueno, ya saben el resto. Vamos a ir al único y el primer café aquí en Tokio. Eh, está más o menos a unos como unos 10 minutos de Tokyo Station, que es la estación principal de Tokio. Así que los veo allá. gatos hay más? Eh, bueno, ya estamos aquí en el café Pokémon y aquí es donde ustedes van a ordenar. Entonces, digamos, ustedes seleccionan ahí el menú que quieren entre cafés o la imagen que quieren tener en el, en el capuchino que vayan a pedir. Cualquier Pokémon que puedan imaginar. Y aquí está la comida. ¿Ustedes qué creen que debería ordenar? ¿qué tal este de un vamos a calmarnos? <laughs> y mi novia pidió un, no sé cómo se llama ese Pokémon, no sé si ustedes puedan decirme en los comentarios. What es el name en japonés? Beroringa. En japonés se dice Beroringa. Ahora sí, llegó la comida. Díganme ustedes qué opinan de esta hamburguesa de Snorlax algo rarísimo es esto es sopa minestrone Uf, buenísimo y cuando ya estábamos terminando nuestra comida nos llegó una visita supremamente inesperada coloca en los comentarios a ver si te acuerdas del nombre de ese Pokémon No sé si acuerdas de Eevee 皆さんはもうしばらくお待ちください後で絶対遊びに来るので待っててね行ってきますでしょ本当は眠いね本日は Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Recomendaciones, el sitio solo se puede entrar si reservan. Voy a dejarles el link en la descripción. No tiene un gran menú, pero todo es muy rico, muy original. En serio, se lo recomiendo bastante. Eh, si pueden, pues pídanse un café para que les den pues la versión ilimitada de lo que es, digamos, a nosotros nos dieron lo que es un póster chiquitico, pero muy chévere. Y no, nada, gócesela. Espero les haya gustado el video. Nos vemos la próxima.